का मान नहीं रखता है एक राजा का मान रखने के लिए अपने शिष्य को अपमानित करता है उस गुरु के पास रहकर क्या नहीं रह सकता मैं चले जाता ये लोग तुम्हारी विद्या में देता हूँ और संकल्प करके उन्होंने पानी छोड़ दिया और कहा कि हे गुरु जी मैं तुम्हारी विद्या तुम्हें दे रहा हूँ सौंप रहा हूँ और उन्होंने यज्ञ की सारी किए हुए अपनी तपस्या को गुरु के सामने उनकी विद्या डाल दी जैसा कि डाल दिया देखते क्या है उस राज्य में पूर्ण तरीके से ऐसी हुई कि जमीन बंजर हो गई जमीन में एक वृक्ष भी नहीं सूख गया घास सूख गया पानी ताही ताही हो गया जब याज्ञवल्क ने अपना संकल्प करके पानी छोड़ा गुरु भी परेशान हो गए राजा भी परेशान हो गए कहा कि प्रभु जहाँ शिष्य का मान गुरु नहीं रखता तो वहां मेरा रहना भी उचित नहीं मैं जा रहा जब उन्होंने विद्या का सर्व करके छोड़ दिया तो याज्ञवल्क के अपने विलीन हो गए थे उनका ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मदेश से चला गया था और गुरु देख रहे थे कि मैं अच्छे शिष्य को खो दिया इस पैदा के कारण और गुरु भी बहुत चिंतित हो गए और यागेश्वर वहाँ से जब जा रहे थे तो सब लोगों ने देखा कि एक पशु पक्षी पानी के लिए तरस रहे सारे ढाड़ पेड़ उजड़ गए पानी नहीं है और याग्ञवल चलते हुए आगे जा रहे याग्ञवल को जाते समय उसे भी नहीं देखा और याग्ञवल को पता चला कि अब मेरी रक्षा कोई करने वाला नहीं मैं तो सारी विद्या दे दिया हूँ और मेरे पास विद्या नहीं है तो चिंतित होकर बैठ गए कि मुझे क्या करना है देखा कि सूर्य बहुत ताप करते हुए बहुत देश के साथ सूर्य का प्रहार कर रहा है तो उन्होंने एकदम सूर्य की तरफ देखा देखते क्या है कि भगवान सूर्य हनुमान जी को विद्या पढ़ा रहे हैं विद्या दे रहे हैं पूर्व में एक पाँव रखकर पश्चिम में एक पाँव रखकर हनुमान जी सूर्य के साथ साथ सूरज के सामने रखकर उलटते हैं भटकते हैं उसके सामने सूरज विद्या दे रहे हैं और यज्ञ अपने हनुमान जी विद्या सीख रहे हैं जैसे कि उन्होंने देखा तो याज्ञवल्क ने कहा मेरे रक्षा करने वाले चाहे मुझे मारो या तारो ऐश्वर्य भगवान मैं गलती हूँ या अच्छी हूँ मैंने तो अपने गुरु को दे दिया आप मेरा मान रखते हो तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ और मैं विद्या जो विद्या ब्रह्मा हनुमान जी को दे रहे हो वो विद्या मैं उनसे सीखता हूँ और आज मैं गुरु मानता हूँ आप मुझे गुरु शिष्य स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे मुझे पता नहीं और उन्होंने छुपके से जाकर जो सात घोड़े भगवान शिव जी के होते हैं उसके एक घोड़े के कान में जाकर बैठ गए और जो हनुमान जी को विद्या दे रही थी दे रहे थे वो विद्या याज्ञवल्क सीख रहे ऐसे साल दो साल बीत गए बाद में जब विद्या पूर्ण हुई तो हनुमान जी जाने लगे तो याज्ञवल्क भी बाहर आए और सूर्य भगवान के चरणों में हनुमान जी के चरणों में नमस्कार करके कहा प्रभु मैंने छुपकर आपसे विद्या सीखी है लेकिन आपको गुरु मानकर यह उचित है या अनुचित है तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए या मुझे या नहीं मिलती है तो मुझे मेरी विद्या आप ले लीजिए मैं इसका कोई भी मुझे इतना भी कष्ट नहीं होगा कि आपने मेरी विद्या ली क्योंकि मैंने गलती है मैं मानता हूँ मैंने चुनकर विद्या ली भगवान सूर्य ने उनके तरफ देखा और कहा कि निष्ठावान मेरे ताप को सहन करते हुए अगर कोई एक मानव हनुमान जैसा आदमी जो वज्र शरीर है वही सहन करके मेरी विद्या तो ये भी कोई निष्ठावान व्यक्ति तो है तो उनने कहा मैं तुम्हें तुम्हारे किए हुए पर क्षमा करता हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुमने जो हनुमान जी को देते हुए विद्या सीखी है वो विद्या तुम्हारे लिए तुम्हारे लाभ तुम्हारे लिए प्रसन्नता कारक है लेकिन एक बात बोलता हूँ यह विद्या तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं होगी तुम जिसको यह विद्या को देगे वो श्रेष्ठ बनेगा यज्ञ कहा मुझे मंजूर है मैं विद्या चाहती हूँ मैं सभी में बांट दूंगा ये विद्या मुझे आप प्रदान करें या ना करें मैं इसीलिए संतुष्ट हूँ और उन्होंने श्री भगवान को नमस्कार किया उनको भी पता था कि विद्या का लाभ नहीं उठा सकता विद्या दूसरों को दे सकता हूँ जब यह बात याज्ञवल को मालूम भी तो आज भी अगर आप देखते हैं कि याज्ञवल के प्राप्त विद्या प्राप्त व्यक्तित्व को हमारे पास अगर हम कहाँ जाए तो कुल करनी कहा जाता है करनी यानी कर्म में विद्या लेने वाले और आप तेलुगु में आए तो करना भी बोलते हैं ये और ये लोग और फिल्टर था और भी करना कि पास जाता है जो विद्या को से प्राप्त ये एक बात हुई लेकिन तो वह ऐसी कौन सी विद्या थी जो भगवान सूर्य ने देते हुए कहा था कि तुम श्रेष्ठ व्यक्ति वो ऐसी विद्या थी जिसे सरस्वती माता माता के पास से विद्या देने के बाद भी विद्या तो प्राप्त करते लेकिन विद्या यशस्वी नहीं होती कुछ ही लोग ऐसे होते हैं कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी विद्या चार लोगों में प्रोफेशनल है कि ये इस व्यक्ति के प्रदान कर होती है और हमने तब भगवान सूर्य ने कहा कि मैंने ये विद्या मैंने गुरु से प्राप्त की जो सरस्वती माता को हैदरी में नहीं थी इसे नील सरस्वती विद्या कहा गया है नील सरस्वती विद्या को जो प्राप्त करता है वह उस मंत्र को करने वाला किसी किसी भी प्रकार का विद्या को प्राप्त करने वाले तब बादशाह अकबर चित्तौड़गढ़ को जीतने के लिए युद्ध के लिए आए और अकबर बादशाह को रोज पान खाने की आदत थी तो उनके पत्नियों में एक पत्नी थी तो रोज पान लगाया करती थी तो पान लगा कर एक दिन देने गई तो अकबर को क्या हुआ उसमें चूना ज़्यादा लग गया और अकबर का मुंह जल गया पूरा वो पत्नी के ऊपर क्रोधित हो गए पत्नी का तो बंदी को पूछा ये पान किसने लगाया इसने कहा मेरे भाई ने तेरे भाई को बुलाओ अब उस बंदे का भाई आ गया तो उसने कहा मेरे सामने बैठ एक पाव से चूना ले गया बोला पाव से चूना किस लिए तू ले गए तो आप पाव से चूना लगे अब इसको पानी में मिलाकर तू पी ले बोले क्यों क्या हुआ बोले तू पान में चूना डालकर मेरा मुंह जलाता है तो मैं तुझे पूरी हरी से जला दूंगा लोग बोले आप मर जाऊंगा गुरु जी इतना पाउच तो है सुना अकेला खा लूंगा तो हे बादशाह मैं तो मरने वाला ही हूँ अभी ऐसा कैसा होगा मेरी आज्ञा है मेरे सामने ही तुझे पीना है आखिर परेशान किया कि अब ये हो तो कैसा हो अब पाउच से तो चूना लाना है अब चुना लाने के लिए क्यों नहीं यार चुना लेकर मेरे सामने आ आप बादशाह किया कि अगर तू नहीं लाया आधे घंटे में नहीं आया तो तेरा सर कलम कर दूंगा भाग के वो बाहर जा रहा है तो बाहर हमारे बीरबल बारह साल का बालक वहाँ बैठा हुआ है तो ये भागते हुए अरे तू क्या मैं भी रोज़ पान की दुकान है पान लगाता हूँ जब ये मुसलमान बादशाह के बच्चे जो पान खाने के शौकीन होते <clears throat> तो ये पान बेचते थे मैंने कहा अरे भाई बालक तेरे पास चूना है क्या बोले क्यों कितना मुझे एक आधा शेर चूना चाहिए आधा शेर इतना लेके क्या करेंगे और वो भी आप बादशाह के महल से आए बादशाह के महल में तो कितना भी चूना पड़ा हुआ नहीं नहीं भाई मुझे चूना यहाँ से ही चाहिए मुझे ही ले जाना चाहिए तुम्हें तो चूना तो मिलेगा लेकिन एक बात तो बताओ क्या चूना इसलिए ले जा रहा उसने कहा क्या बताऊँ भाई गलती से मैं चूना लगा लगा के समय पान में ज़्यादा चूना लग गया अकबर बादशाह का मुँह जल गया और उन्होंने शिक्षा के रूप में मुझे अब ये आधा से चूना चूना खा लो तो पानी में मिलाकर मेरे सामने खा बोल रही मेरी तो मौत आ ही गई कैसा कि जली जाता हूँ तब वहाँ छोटा बालक गिरबल था उसने कहा एक ऐसी बात करता हूँ मेरे पास चूने के साथ साथ गाय का घी भी है तो उन्होंने कहा जब तो ठीक है गाय का घी में तो क्या करूँ बोले तुम ये आधा से चूना खाने से पहले एक आधा पी लो घी पी लो घी पी लिया और बोला जाके आप आप चूना खा जाओ बादशाह के सामने जाओ गया बादशाह ने कहा चूना लाया लाया अपने बच्चे को ताकि रक्षा चाट के लिए वो बहुत गहरा है बस अभी पानी में मिला चूना पी जाओ उसने बादशाह के सामने चूना मिलाया और चूना पी लिया चूना पी लिया और बाद में एक आधा घंटा हो गया वहाँ बैठा अभी भरसा देख रहे कि थोड़ी देर में मरेगा थोड़ी देर में मरेगा बोले जाओ के मेरे सामने मत मत कहीं कभी दूसरी जगह जाके मर जाओ हो गया एक घंटा हो गया दो घंटा जब रात भी अपना भोजन करके बैठे तो पान लाने के लिए गया तो फिर ये पान आ गया अरे तो अभी तक मरा नहीं बोले नहीं मरा क्या बात है तुम मरा कैसे नहीं तो उसने कहा कि प्रभु क्या बताऊं मैं आपने चुना चुना था तो किया नीचे एक बालक है उसने मुझे बुलाकर कहा पहले तुम घी पी लो और बाद में चुना पाओ और उसकी महिमा से मैं घी के घी भी पी लिया चुना पी लिया और मुझे पूछने अरे नहीं उस उस बच्चे को ये इतने बचपन में इतना होशियार है तो ये तो बहुत होशियार उसको बुला के ला आगे अरे बच्चे मुझे कैसा मालूम कि घी पीने के बाद चुना लगता बोले मेरी माता की मेरी माता ने विद्या की तुम्हारी माता है कौन सी माता है मेरी गौ माता है और मैं रोज तुलसी की पूजा करता हूँ तुलसी माता है इसको लगा अरे तुम बुद्ध लोग बुद्ध लोग तुम्हारी तुलसी भी माता है गौ भी माता है वो भी माता है जमीन भी माता है सब माता है बोलते तुम क्या बात है इतना है तेरी माता बता ओ तो हाँ इनकी पत्नी ही तुलसी की कृष्ण की भक्त थी जो हिंदू थी भाई तो हम तुलसी का झाड़ लगाते आ मैं तुझे बताता हूँ ये तेरी तुलसी की माता है ना इसको उखाड़ के फेंकता हूँ तेरी माता मुझे क्या करेगी तो उन्होंने क्या किया तुलसी के पेड़ को उसको निकाल के फेंक दिया अरे प्रभु आपने गलती की है क्या हुआ क्या हुआ क्या बताऊँ आपने माता को तो निकाल के फेंक दिया मेरे पिता को बहुत गुस्सा आ गया अरे फिर तेरा पिता कौन है उसको भी उठा देना बोले जो अपने लकड़ी पर खुशरी होती ना उसको उस झाड़ को क्या बोलते हैं आपको बताए है। तो उस झाड़ को उसने कहा वो पिता है मेरे लेके तेरे पिता को भी उखाड़ उखाड़ना लाए और पिता को उखाड़ने के साथ ही अकबर का पूरा शरीर जाने लगा माँ बोला अरे ये क्या मेरा शरीर पूरा खुल ये मेरे बाप है गुस्सा लगा माता को निकाल देने के बाद गुस्सा आ गया बहुत और तुम्हारा शरीर खुजना खुलाने लगा तो उसको मराठी में क्या झाड़ बोलते उसको हाँ हमारे हाँ, ऐसे कुछ नहीं होती जिसको जिस क्षण को इनमें से उसका याद नाम है अरे आयुर्वेद के गुरु डॉक्टर बैठे उसको कौन सा याद होते हैं मराठी में जिसको लगा से कुछ भी याद नहीं हाँ तो वो खुजली आने लगी और कहा अरे मेरा बाप बहुत बदमाश है बोला माता को निकालने पर माता पिता को तो गुस्सा आ आएगा आएगा अरे अब ये बता दी ये फिर कैसे कम होगी बोले अब मेरी दूसरी माता के शहर में जाना पड़ेगा मेरी दूसरी माता कौन गौमाता उसका गोबर अगर लगाते हैं तो ये खुजली कम हो जाएगी तब अकबर ने लाकर पूरे शरीर को अपना गोबर लगा लिया बोले ये बच्चा बहुत चालाक है बहुत होशियार है आज से तुझे मेरे मैं तेरे को मुझे मेरे दरबार में लगा देता हूँ तू मेरे दरबार में ले जाए ये क्या कमाल की बात है गोबर लगवाया मेरे हाथ से पिता के बारे में अब वो जो वहाँ पत्नी की उन्होंने देखा कि क्या होशियार बालक है इसने तो कमाल की बात कर दी बोले तेरी परीक्षा तो हो गई अभी और दो परीक्षा मेरे पास आठ रत्न है मैं नवरत्नों का नवरत्न मेरे पास कवि के रूप में है तो मैं उन आठ कवियों को बुलाता हूँ तेरी परीक्षा के लिए उनके सामने तेरी परीक्षा लेता हूँ मैं दो प्रश्न पूछूंगा उसका जवाब देना तो कहा सरदार जरूर बोलिए मुझसे हो सका तो मैं जवाब दूंगा वो तो आठ मंत्री जो थे नवरत्नों में से वो सब खड़े हुए थे और ये बालक भी खड़ा हुआ था बोले इस ब्रह्मांड में ऐसा क्या है बारह से एक निकालिए तो कितना रहता हम लोग ये जो जितने मंत्री वगैरह थे उन्हें बारह से एक निकालिए तो ग्यारह रहता सब मंत्री ने कहा इन्होंने कहा जब बीरबल को पूछा गया कि बारह से एक निकाल प्रभु बारह से एक निकाले तो ब्रह्मांड ही नहीं रहता अरे वो कैसे बारह राशियां हैं एक राशि निकाल नहीं सकते निकालने से कुछ नहीं रहता बारह आदित्य सूर्य उसमें से एक निकालने से एक सूर्य भी गए तो ब्रह्मांड ही नहीं रहता बारह से एक निकाल ही नहीं सकते इस बात को देख बाद में दूसरा प्रश्न किया और बोला एक और एक एक और एक मिला से एक ही होता है आप बोलो कैसे अब सब राजा वहां मंत्री सब लोग थे एक ही और एक मिला से दो होता है लेकिन एक कैसा होता है उसने कहा बीरबल ने कहा हिंदू धर्म में बताऊं या मुसलमान धर्म में बताऊं उसने कहा दोनों में बताओ तो उन्होंने कहा हमारे पास शिव और पार्वती मिलते हैं दोनों मिले तो अर्धांगी एक ही अर्धनारीश्वर होता है एक और एक मिले पर एक होता है और तुम्हारे में राजा और प्रजा मिले तो राज्य होता है एक ही राज्य होता है और राजा प्रजा दोनों नहीं मिले तो ना राजा ये राज्य नहीं तो राजा नहीं मिला था प्रजा नहीं तो राजा नहीं मिला था इसलिए दोनों में एक होता है राजा प्रजा राज्य मिला था बिरबल की बहुत प्रशंसा की और उन्होंने अंतिम क्षण तक जब भी अकबर उद्विग्न हो जाते थे परेशान हो जाते थे तो बीरबल को बुलाकर कहते थे कि तू तेरे हिसाब से चुप ले कुछ तो कुछ बुलाया कर कुछ तो कुछ बोला कर मैंने भी बहुत बार आपको बताया कम विद्वान था तो बीरबल की चक्रा के पीछे का जो रहस्य था वो था उनके पिता के मरने के बाद उनके पिता के गुरुकुल माता पिता मरने के बाद उनके घर में एक गुरु रहा करते थे बहुत पुराने थे वो पान पर शहर से रोज़ own and own डिक्टेटर वो पार्ट चलाई गई थी और वो विद्या बिरबल को सिखाई गई थी और वो थी नील सरस्वती विद्या बिरबल ने ये देखकर से उसी तरह उस पान की विद्या से हम सदा भी पान खाने लगा और वो पान खाने से उसको नील सरस्वती कृपा हुई आपको बोलता हूँ बिरबल कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति तो नहीं था लेकिन उस नील सरस्वती विद्या से अकबर बादशाह का एक श्रेष्ठ मंत्री बना और जितने दिन भी किया राजा को अधिकार के साथ किया वैसे ही थे नंबर दो महाकवि कालिदास जो मूर्ख थे अपने टहनी पर बैठकर अपना पेड़ काटते थे और उनको एक ऋषि ने इसी इन की विद्या प्रदान की और आप भी जानते हैं कि महाराज रघुनाथ के राज्य में वो भी नवरत्नों में से एक थे वैसे ही किनारी रामकृष्ण जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वे भी अपनी काली विद्या के साथ नील सरस्वती विद्या को लिया और वे ऐश्वर्यवान और शक्तिमान होते हुए अपने श्री कृष्ण देवराय के राज्य में वो भी नवरत्नों में से एक कहला है इसके बाद पढ़े लिखे हैं कि रामकृष्ण परमहंस पांच भी पास नहीं थे लेकिन उनके जीव पर जब जाकर कहते थे कि मुझे प्रार्थना की कमी गई तो तैलक स्वामी ने यही नील सरस्वती विद्या को दी थी और आज अगर कहें हम पृथ्वी पर पूरे रामकृष्ण परमहंस जी का नाम हम ताकि नहीं वो पढ़े लिखे नहीं थे यह नील सरस्वती विद्या हमें यश कीर्ति और सम्मान प्रदान करने वाली विद्या कही है जिसकी वाणी सिद्ध नहीं है वो अगर आज के दिन एक पत्ते पर ओम ऐन ओम लिखता है और उस पान को खा लेता है अपने गुरु के हाथ को लगाकर तो वो भी विद्यावान विशिष्ट और कीर्तिवान बनता है ऐसा कहा गया है मैं आप सभी को आज बसंत पंचमी पंचमी के दिन पहली साधना यही करवाता हूं कि यहाँ सरस्वती को शहर से अभिषेक करवाकर ब्राह्मण करेंगे उसके बाद आप उस शहर को अपने किसी खाने वाले पान पर ओम ऐन ओम लिखकर उस पान को आज के दिन खाते हैं और मुझसे पर दीक्षा लेते हैं तो निश्चित रूप से आप भी बिना पढ़े लिखे हो <clears throat> लेकिन कम से कम डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सके लीडर की तो जरूरत बनेगी क्योंकि लीडर के पास विद्या की जरूरत नहीं है भाव नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी कह रहा हूँ आजकल नेतागण आप जानते हैं कि क्या स्थिति है ऐश्वर्य है पैसा है उनके पास अधिकार है वो अपने अपना काम चलाते हैं आई लोगों पर अधिकार चलाते हैं विद्या पर भी प्राधिकार चलाते हैं लेकिन उनके पास विद्या है या नहीं आपने लेकिन ये सरस्वती विद्या एक ऐसी विद्या है अपनी वाणी को सिद्ध करती है आप खेल खेलने वाले लोग भी देखो या गायन करने वाले भी लोग देखो जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उनकी वाणी सिद्ध हुई तो वो संसार में इतने ऐश्वर्यवान हुए इतने पैसे वाले हुए और इतने सिद्ध हुए कि उनके पास ऐश्वर्य और सिद्धि उनके पास रही अभी मैं शेषु महाराज को महाराज करता हूँ यहाँ इस प्लेट में माता सरस्वती की मूर्ति रखी जाएगी और उसको सरस्वती उपनिषद उपनिषद के साथ अभिषेक करवाया जाएगा और उस अभिषेक के शहर को आपको एक एक पान ले लेकर उसके ऊपर ओम ऐम ओम लिखकर उस पान को खाना है मैं बाद में दीक्षा देता हूँ इसके बाद फिर साधना बोलता हूँ तब तक आप सब लोग जब तक अभिषेक हो तब तक एक माला को ऐम ओम इस मंत्र को एक माला जप करो मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ